El buen periodismo tiene que ser un valor fundamental que esté en el centro de los valores de la Unión Europea. En Reporteros sin Fronteras apoyamos la creación de un representante especial para defender la libertad de información.